gravando? Tá gravando. Vamos pra cá. Boa tarde, galerinha. Vamos voltar agora pro trabalho. Saindo daqui da Prodeb. Como é que sai mesmo? Ah, ok. Direto ó, TCE, Tribunal de Contas do Estado e o TCM, Tribunal de Contas do Município. Bom, galera, então, só adiantando então, o que é que eu vim fazer aqui? Entrevista de emprego. Tive uma oportunidade aí, um, um grande amigo meu, convidou. E sendo pedido dele, eu não tenho como recusar. Sabe aquele, aquele tipo de amigo que só te dá referências ótimas? Pois então. Meu amigo Antônio Brito manja muito de ter esse cara. Então, o Britão deu a dica, eu tenho que, tenho que dar atenção. de 80 oitentado. Vamos ver, né, se não dá certo. E a gente vem pra cá. Tá a bis Ah, tô afim hoje na bis. Vá com Deus, minha linda. Vá com Deus. Hoje eu não tô afim, não. Ó, compadre, na moral, estiloso aí, viu? é Bros. Ficar na minha frente é Bros. Radar de 80, radar de 80, a gente passa a 80, 80, 80, 80. XTZ 125. Para uma Bi 125 é a final, né? As quantidade de cavalos. A gente tem mais. Então isso pesa no final. Embora ele tenha mais jogo, né? E arriscado isso aqui. Uau! você saber, negão. Tá no celular, não tá vendo zorra nenhuma. Presta atenção, presta atenção. Bom, até agora já passamos por dois radares. Só lembrando, vou puxar um projeto aí de a gente marcar no Google Maps os radares de Salvador. marcar pra todo mundo ficar sabendo. Quem tiver interessado, depois entra em contato comigo. Que eu compartilho pra vocês. Domingo agora, 21 de julho. Tô descendo pra Madre de Deus. Quem quiser colar, Praia boa, sucesso, bonita, animada. Isso é maravilha. Pois é, galera. Será que vai dar certo? Vamos virar projetista de rede? Hum, tomara, né? Um caminho diferente agora aqui, né? A gente sempre pega a do neve direto. Vamos variar hoje, vamos por cá. Vamos pegar a Alameda das para todas. Rua chique. Caralho, eu não... Ai. Eu não sei como isso é possível. Cai Sai uma lágrima do olho. E arde o olho. Quando essa lágrima chega em outra região. Como é que pode? Eu produzo... Eu tô produzindo uma coisa que me faz mal tipo, sai do olho e irrita o olho. Porra, é essa? Um beirando aqui por fora. Um beiral. Maravilha! Obrigado, senhor. Isso aqui era meu caminho diário quando eu trabalhava na, na Marla Industrial. Na Marlin eu era analista de infraestrutura de rede. O trabalho mais hard que eu já tive. Porque cuidava da rede de três fábricas. Uma em uma Salvador, outra em Lauro de Freitas. Viola, velho. Tinha vez que o pessoal me ligava 10 horas da noite no domingo. Raul, cima talento. Aí pronto, vai você tomar providências. É, meu filho, não é fácil não cara trabalhar com rede, pai. Viola. Mas trabalhar com TI não é mole, meu. Complicado. Eu não gosto de vir por cá porque é esse trânsito aqui, ó. trânsito puxado. Sono engarrafado, ruas estreitas. Calma, gente, calma, gente. Atravessa não. Presta atenção, presta atenção. Cuidado. Cuidado como? É. Vou pra cá. Chora, paixão. Eita aí, ó. Essas porra aí que, que causa merda. Se jogar de vez numa curva dessa, brincadeira. Por fora, por fora, por fora. Tudo engarrafado. Nem tá. se essa minha tia... Isso bebe ni ni tá ta tá, ta tá, ta tá. ah pa pa pa parece se ta ta ta tá eita eita eita Morena bonita de vestido é, a gente ia sair aqui ó.

ai, ai, ai, ai. Mano, é. falta 20, velho. fecharam. Dado, tia. Coroa loura. filé, né? Titia, titia. foi ser, velho? Deu merda. Né? Ai, gringada. Band gringo. Pô, será que um dia eu vou virar gringo? Sair do Brasil e ficar aqui nesse abestalhado aqui. Que gringo fala, porra, velho. Parece que retarda. Até tento entender porque fica a mercê do, do, dos nativos, né? Que não conhece o local, não conhece a, a o idioma. estamos aqui ficou à mercê da nossa boa vontade. Bom, queridos, encerrando o vídeo por aqui, né? Então, Até a próxima. E um abraço para vocês. Vamos para esses vídeos. Tchau, tchau.